Maaf teenyaan qajeelluree allaatti koo barriftu allaatti koo barriftu dhaamsa kun dhageenyeeree. Yeroo seenaa keenya saganee karaa deeman iyyuu argeera isa firri haanii ormi ragaa baheera duula duula gurgurratti labsanii otoo samii samii cabsanii farmattoota haqaa qaalii ilmaan ayyaa warra hin beekne baqaa takkaa hin gakkisne biyya yakkamtoota isaan godhanii akka farma muranii eelan hin daganne akka nama beekaniif jenna. Bariidaan gaadhaan baanu akka dhaalaa fi bara mootii kamuu keessa illee har'as nuuf hin taane honoo kichootitti kufe. Silaasa akkamiin nuuf tolu warri sabuu hin deeme yoo lolan ofirraa qolu warri sodaa hin qabne. Warri alagaatti kee diina soddome ammoo garaa isaaf tolchee yoome immoo argaa jirra har'allee kunoo nuuf hin hillee. har'as nu boonsisu waan nuti egaa baraan bu'aafuun salphina qaaniidha dhayeessi qabeen gufuun ati anaaf qaaliidha kiyyeessi kiyyoo kidhiiti mana diinaa qopheeffadhe hidhannoo kee isaan walama baana akka foolii raabaa qondaalaa of ijaaree gahoomi gantuu dursii qabe battalaa waliifis da'oo kunoo si waamaa jira jajjabeen mataa furaa dhaabbadhu isa biraa isumatu nu fura garaan oromoo sibiila maaliif walitti ta'e waliif gaddu silaa harqee waliif bu'ee? walii gadduu nafee walitti maluutti dhufe siin jedha seenessaan uti riphee lolaadhaa akka barbaannetti rollaa mooti akka feenitti ofirraa qollaa garboomsanis beekaa akka nu balleessuu hin dandeenye. jedheeti uummata fixaa waan nuti kalee lafa kennu Qurxummii galaanaa adda baasuu dandeessanii kana hubachuu qabdu uummata nagaa geessanii mee maal gadi fiddu tokko nutti dammaqsanii siin jedha jaan booriidhaan. Qotattuun akka dhiiraa gumaa baastuun gaafa miiraa jabeessi qawwee kee dhachiisi ala kee annagaadha jettee hin taa'in mala kee siin jetti bilisee daandii malee adeemuun biyya hin beekin yaadu warri haadha malee itti ulfa argachuu barbaadu siin jedha jaalli bangadaa inni sabaaf daandee bilisummaa nu baasu waanis beekatis beekta sanarra deemuu ni maal akeekta. waan du'a sodaatee falmachuu dhabdee waan falmachuu dhabdeef duutee argamtee egaa maali malli maal siif wayya jechaa jira tooboon wabii biyyaa katis jaalu gaafan qofaa taa'ee yaada gaddaa goosee isa orma seetuun firatu bu'aan buuse kanaafan qofaa kutaayee of dhiphisaa firaaf orma wallaanee nun galu akkisaa ilaame yaalame ilaame yaa firaa garbummaa biqisuu qoloo bosonan jedha. kan ta'an yennaa innis qawwee qawweessi jijiiree kun carraa miti maaloo hin jedhiin hiree abboota keenya kaleessaa dhumaan cabsaniif farmattoota keenyas abiddaan baqsanii har'allee itti jiru sabaaf garaan laafanii daa'ima kichuu jiru kunoo nutti diinoomanii kana deemtuun seenaa hin qabne kan galma illee hin beekne yoortuun warra argoobbaa har'as dhuftu taatee bobbaa amma yeroon keessatti fedhii falma dukkanan irratti uume kanaaf ifa ibsi walloof gindabarabsa adaa bargaaf beekii hojiittis dhumaa jirtaa saba koo hidhadhuu feeti risaan raasaa jira shaggar gubbaa garmaamee goonni goota filee gunuma as walwaamee yeroo geessa jedha diina morma xabee. godha waan fedhe jaboo dhaloota qubee ati seenna fiin maal waan biyyaa lafa goota ooli kunosi waa mana dhiyyaa. amma jabeessuun qabsoo itti fufaa gadhee riba dhorkuun ishee godhaa waan wal qulina fi rakkinni hin diina biyyaa baasnees nuti walitti hafa. Como beekadhu lammii kosiifannama. Yoo yartuun keetti si sisuu.